Uh, in this tutorial, I will let you know about tips to write a abstract for your research paper. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रिसर्च पेपर की क्या स्ट्रक्चर होती है उसमें हमने टाइटल पे बात की थी अब एब्स्ट्रैक्ट पे जो है ना आज हम डिस्कशन करेंगे आ, uh, पिछले लेक्चर में हमने ये बतलाया था कि एक अच्छा टाइटल कैसे सजेस्ट करते हैं तो ये आठ नौ पार्ट्स है रिसर्च पेपर्स के तो थरली हम इस पे एक एक लेक्चर दे देंगे और इस तरह सात आठ लेक्चर्स में हम एक पूरे पेपर की स्ट्रक्चर आपको बताते जाएं तो आज का जो टॉपिक है tips to write a catchy abstract for your research paper मुझे उम्मीद है आपकी ये वीडियो पसंद भी आ जाएगी और एडवांस बिगिनर इंटरमीडिएट तीन लेवल जितने लोग के स्कॉलर्स हैं उनके लिए करामत साबित होगी so let start introduction to abstract में हम आपको ये बताते जाए कि एब्स्ट्रैक्ट यानी समरी क्या होती है या खुलासा क्या होता है and abstract summarise usually in one paragraph of three hundred three hundred words or less the major aspect of the entire paper in prescribe sequence that includes Number one, the overall purpose of the study and research problems you investigated. Number two, the basic design of the study. Number three, major findings or trends found as a result of your analysis. And number four, a brief summary of your interpretation and conclusions. Abstract का काम क्या है कि अमूमन 150 वर्ड से लेकर 350 बल्कि सम टाइम हम आगे आपको बताता जाएं कि 400 टू 500 वर्ड्स भी होती है एब्स्ट्रैक्ट लेकिन अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि 150 वर्ड से लेकर 300 मेंबर्स वो सॉरी वर्ड्स पे मुश्तमिल होती हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं पर्पज़ ऑफ द स्टडी जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम का पर्पज़ बताया होता है जो आपने इन्वेस्टिगेट किया होता है डिज़ाइन ऑफ द स्टडी ये एब्स्ट्रैक्ट में कवर हो जाती है मेजर फाइंडिंग्स जो आपने ट्रेंड्स ये एनालिसिस की और ब्रीफ समर तो अपने रिसर्च के बारे में अपने ऑडियंस यानी व्यूअर्स के लिए पेपर तैयार किया होता है अब जो दूसरी स्लाइड है इसमें हम आपको ये बताते जाए कि what is importance of abstract Sometimes your professor will ask you to include an abstract or general summary of your work with your research paper. The abstract allows you to elaborate upon each major step of papers and helps readers decide whether they want to read the rest of the paper. Therefore, enough key information, e.g. summary, results, observation, trends must be included to make the abstract useful to someone who may want to examine your research work. इससे आप अंदाजा लगाए कि abstract पूरे रिसर्च का एक खुलासा होता है और एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 80 फीसद लोग सिर्फ टाइटल पढ़ते हैं फिर जो 20 परसेंट लोग हैं वो अक्सर पेपर पूरा पढ़ते जब तक एब्स्ट्रैक्ट आपका कैच ही ना हो अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा होता है ट्वेंटी परसेंट पर आपका पूरा पेपर पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल uh, पढ़ने वाले फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट होते हैं इसके बाद अगर पेपर कैची हो और इंफॉर्मेटिव और सब्जेक्ट रेलिवेंट हो तो बहुत कम लोग जो ना फुल पेपर पढ़ते लिहाजा कैची एब्स्ट्रैक्ट में समरी रिजर्व ऑब्जर्वेशन ट्रेंड्स ये सारी चीज़ें मौजूद होती now coming towards types of abstract abstracts यानी खुलासे की कितनी अकसाम है To begin, you need to determine which type of abstract you should include with your paper. There are four general types. अमूमन abstract के जो है चार अकसाम बताई जाती है uh, कुछ स्टडी के मुताबिक there are two types of abstracts those are structure and unstructure लेकिन इसी के अंदर पूरी मतलब दोनों टाइप्स स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर ये दोनों कवर हो जाती है critical abstract descriptive abstract informative abstract highlight abstract ये चार किस्म है और इसको हम वन बाई वन डिफाइन करेंगे now coming to critical abstract a critical abstract provides in addition to describing main finding and information a judgement or comment about the study's validity reliability or completeness The researcher evaluates the paper and often compares it with other works on the same subject. Criti critical abstracts are generally four to 500 words in length due to the additional interpretive commentary. These types of abstracts are used infrequently. Critical abstract का मतलब ये कि आप अपनी जो पेपर है इनकी तो क्रिटिकल एनालिसिस करते होते हैं और आप इसके मुताबिक एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करते हैं इसमें अमूमन स्टडी की वैलिडिटी वैलिडिटी रिलायबिलिटी और कंप्लीटनेस होती है और जजमेंट होती है इंफॉर्मेशन की की कीवर्ड्स इसमें बड़ा रोल प्ले करती है और आप इस किस्म की जो ना स्ट्रैक में दूसरी स्टडी का जो ना कंपेरेटिव एनालिसिस करते होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है 400 से लेकर 500 वर्ड्स तक ये मुश्तमिल होती हैं तो ये एकेडमिकली बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है है तो एकेडमिक एब्स्ट्रैक्ट लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता जाऊँ कि कौन सा बेस्ट फिट है एकेडमिक के लिए descriptive abstract ये second type है a descriptive abstract indicates the type of information found in the word it makes no judgment about the word nor does it provide result or conclusion of the research ना इसमें conclusion होती है और ना ये complete judgment देते it does incorporate keywords found in the text and में include the purpose, methods, and scope of the research तीन चीजें इसमें include purpose of the study methods of the study and scope of the study ये क्रिटिकल से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है essentially the descriptive abstract only describes the work being summarized इसका काम क्या है तमाम वर्क को not more than hundred words या इससे भी कम होती है पूरे वर्क को कीवर्ड्स को ज्यादातर कैची कीवर्ड को क्रक्स इंफॉर्मेशन को हंड्रेड वर्ड्स तक जो है ना इस पर मुश्तमिल होती है और शार्ट कर दी अब कमिंग टूवर्ड्स इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स इनको अमूमन स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है the majority of abstracts are informative आपने देखा होगा कि केची एब्स्ट्रैक्ट वही होते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो लोग की इंटरेस्ट यानी तवज्जो को मफजूल कराते हैं while they still do not critic or evaluate work ना तो दूसरी स्टडी पे तनकीद करती ना एवालुएशन करती they do more than describe it वो डिस्क्राइब करते स्टडी को a good informative abstract act is a surrogate for the work itself that is the researcher present and explain all the main arguments and the important results and evidence in the paper. An informative abstract में क्या क्या चीज होती है includes the information that can be found in a descriptive abstract. informative और डिस्क्रिप्टिव अमूमन एक दूसरे से मिलती जुलती है लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा हो जाता है पर्पज मेथड स्कोप भी आ जाती है but it also includes the result and conclusion of the research and the recommendation of the author इसमें रिकमेंडेशन भी दी जाती है the length varies according to discipline but an informative extract is usually not more than three hundred word in length आपने देखा होगा इमेराड के जितने पेपर इसमें purpose, method, scope, future की जो aspects है वो भी define की जाती है कंक्लूजन भी होती है और रिकमेंडेशन ये सारी चीज़ें जो ना इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट में उसको स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है अब चौथी किस्म जो है ना highlights abstract highlight abstract is specifically written to attract the reader's attention to the study ये सिर्फ लोगों की जो ना तवज्जो मफजूल कराते हैं no pretence is made of there being either a balanced or complete picture of the paper and in fact incomplete and leading remarks may be used to spark the reader's interest. इसका काम है लोगों की तवज्जो को मफजूल कराना पेपर की तरफ और ये एकेडमिकली नहीं होती by the way in that a highlight abstract can not stand independent of its associated article, it is not a true abstract and therefore rarely used in academic writing. ये वैसे journal purpose के लिए होती है academic writing में highlight abstract बहुत कम क्योंकि ये वो चीज़ें हाईलाइट करती है जो कि किसी किस्म के कीवर्ड्स होते हैं जो लोगों की तवज्जो को मौजूद कराता है जब मैं दो बार इसीलिए रिपीट करता हूँ कि ये कैसी किस्म की एब्स्ट्रैक्ट होती है लेकिन not using in academic writing अब some useful tips to write an abstract कुछ पेपर को मैंने पढ़ा इसमें लिखा हुआ था कि पेपर में आप जब एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो use the active voice active voice कभी कभार पैसे वॉइस की भी जरूरत होती है regardless write your abstract using concise but complete sentence मतलब आपके जो एब्स्ट्रैक्ट होती है कंप्लीट सेंटेंस पे मुश्तमिल और कंसाइज भी समराइज फॉर्म में get to the point quickly and always use the past tense because you are reporting on study that has been completed आपने जो स्टडी किया है इसको अमूमन पास टेंस में लिखी जाती है एस्ट्रैक्ट की क्वालिटी होती है कि ये आपने ये रिपोर्ट कंप्लीट की तो आपने पास टेंस को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल formatting abstract should be formatted as a single paragraph in a block format and with no paragraph intention आपने कभी कभार देखा एब्स्ट्रैक्ट या तो टाइटल के नीचे दरमियान में लिखी जाती है या बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है और उसके बाद जो है ना वो दो इंटर दी जाती है ताकि नेक्स्ट पैराग्राफ हो in most cases the abstract page immediately follows the title page do not number the page यहाँ पे ये पेज को नंबर नहीं दी जाती है rule set forth in writing manual vary but in journal you should centre the words abstract जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रल में लिखे या बिल्कुल इंतहाई लिफ्ट सम यूजफुल टिप्स इस स्लाइड में भी मैं आपको बताता जाऊँ composing your abstract although it is the first section of your paper the abstract should be written last since it will summarise the content of your entire paper a good strategy to begin composing your abstract is to take whole sentences or key phrases from each section of the paper and put them in a sequence that summarize the contents आपका काम क्या है पेपर जब लिखी जाती तो आखिर में ये एब्स्ट्रैक्ट लिखी जाती है और टाइटल लिखी जाती है समटाइम हमारे हाँ जो है ना लोग एब्स्ट्रैक्ट को पहले लिखते हैं फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन फिर उसके बाद जो है use more information in list words Abstract का काम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम वर्ड्स में आपने लिखना होता है कुछ चीज़ें जो avoid following things in writing abstract abstract लिखते वक्त जो है ना एनी चीज़ों को आपने गो थ्रू करना है कि लिंथी आपने इसको बिल्कुल शामिल नहीं करना लिंथी बैकग्राउंड और कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन आपका बैकग्राउंड जो ना ये हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में कवर ना हो redundant phrases unnecessary adverbs and adjectives and repetitive information ये सारी चीज़ें ना हो रिडंडेंट फ्रेज ना हो unnecessary verbs now adjectives now repetitive information in this study in this study acronyms और abbreviations इसका इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि ज़्यादातर लोग इनको नहीं जानते references to the literature says something like current research shows that study have indicated that using ellipticals ending with dash dash dash आपने अक्सर देखा होगा कि sometime paragraph में ये dash dash abstract में ये चीजें नहीं होनी चाहिए jargon और terms that may be confusing to the reader ऐसे वर्ड्स को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो कि मतलब कम्प्लेक्स हो जैसे इंफॉर्मेशन uh, टेक्नोलॉजी के लिए एक लफ्स इस्तेमाल होता है यूबिकुटस तो आम बंदे की फहम में वो नहीं आती साइटेशन टू अदर वर्ड्स इसमें साइटेशन की भी जरूरत नहीं होती any sort of image illustration figures or tables or references to them कोई रेफरेंस कोई इलेट्रेशन कोई फिगर कोई टेबल्स कोई इमेज एब्सट्रैक्ट में नहीं होती तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए या ट्यूटोरियल के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करें असल वरहमल वर्क गॉड यू ऑल